献给土地的歌，你不能不听。我的乡愁，我的歌，故乡的歌，走唱江湖。云门制作，水晶发行。